दिन में खेल जाए आए हाय खालो ना केरा होई मेरा मैडम तीन दिन में ना कसर छोरी देही से हो जई टाइट हो बढ़ी जब बुद्धि तादी तो हसुधी चोली में करी दोनों फाइट हो चोली दिन में खिल जाए नम हटे सैल सिंह संगम करिले बढ़िया इलाज हो अवन खोल लाहे लाहे डोल छोड़ शरम कुल इलाज हो में खेल जाए आए हाय खालो ना केरा होई मेरा मैडम दिन दिन में खेल जाए